Hej! Eh, jag tänkte mig en Rättviks polska som har många namn. Jag kallar den för Ålder är. Och det är väl någon slags uttryck då som Ålder är som det var. Alltså aldrig blir det som det en gång i tiden var. Den korta översättningen blir ju då det var bättre förr. Eh, men jag har hört att en del kallar den här för eh, gästpusspolska. Alltså gästabudspolska. Och jag har även hört titeln då Långt gästpuss på Bergom. Långt gästabud på berget. Eh, den går i D-dur. Och jag spelar på två olika sätt kan man säga. Jag spelar antingen bara meloditoner och eh, drillar och sånt men inga medklingande strängar. Men ibland också med medklingande strängar. Så jag, jag spelar en två varv nu så får, så, så får vi se om det kan vara någonting som du vill lära dig. Música nu kände jag att jag var lite inkonsekvent i stråkföringen. Jag hade bestämt mig att ändra stråkföringen på ett ställe men det glömde jag ju för det mesta. Så att, men vi ska ta det sakta. Vi tar det sakta utan medklingande strängar. man till det så är det väldigt effektivt. också ligg kvar med lillfingret på A-strängen. också. Men jag gör såna här ehm, att jag kommer på ett uppstråk. De här ta ta ta ta ta ta ta. Va? Så vill jag ha uppstråk. uppstråk på. Och när man kommer sista gången där får jag ta bort en bindning. Och så. Då blir det bäst, tycker jag. Men den bindningen brukar jag glömma att ta bort. För det var det jag bestämde alldeles innan. Att jag skulle ta bort den bindningen. Och när man kommer i fart så då kommer man inte ihåg det. Vi tar den här dubbelgreppsgrejen. E-strängen ligger agist det ska det inte vara. ska det inte vara någon bindning. Så har jag bestämt att det ska vara. Ja, jag tror att du har ganska tillräckligt med verktyg. Och du kan ju backa fram och bak och, och köra av. Sådär. Så jag hoppas att vi ses i sommar och kan spela den här båten. Och som vanligt så är det din version som räknas, inte min. Det här var som det råkade bli just ikväll. Och det blev lite olika. Men eh, det är så det blir ibland. Okej. Okay. Vi ses i sommar och så spelar vi den här låten.